वांग आईचे कोंबऱ्यानं दिली साध कोल्याचे कानाला आली वांग आईचे कोंबऱ्यानं दिली साध कोल्याचे कानाला आली पाट चैताचे महिन्याची झाली कार पालखी नाही अजून निघाली पाट चैताचे महिन्याची झाली कार पालखी नाही अजून निघाली ना बोलवा फुलवाल्या तुमची पालखी सजवाला बोलवा भगताला ऐशा वाकुऱ्या डोंगरी पायऱ्या वाकुऱ्या डोंगरी पायऱ्या माघ्या गुल्लाली आईच्या डोंगरी गुल्लाली आईच्या डोंगरी ऐसा कोंबुरा हानलाय डोंगरावर माथा लावून उर्वीला देवलावरी कैसा अंग यो भरला जल्लोष पाहुणी देवलाला कैसा अंग यो भरला जल्लोष पाहुणी पालखी सजली फुलान सजली गो चंदनी पालखीनं बसली आई माझी बसली गो ग आई माझी जाता गो खरा ग माझे आईची आरती करा जोराशी आईची पालखी करा गुलाल आभाला लावू